gama sai ki ci gaba tana ji tana gani Bilal ya kai su wajen gas din har yanzu bai sake ta ba sai da ya kashe gas din kafin ya juyo ta tana kallon shi murmushi mata mai kwantar da hankali bishi ko bulbul ganin yadda ta wani ɗaure fuska tana turo baki ita ala dole haushi take ji sai abin ya bashi dariya dago ido ta yi ta sauke su akan nashi wani yar ta ji kafin ta sauke idananta tana kallon gefe me kuma bulbul ni suna na Zina idan kana so mai fada kuma ka ce min Zinatu dazuma abokin can naka yace min wai Zinatu kyale shi kawai yace min Zinatu kyale shi kawai nayi dariya kawai ya bashe da ita to aini Zinatu ya mun tsayi da yawa Zina kuma baya min dadi sosai bulbul means nightingale You have the Amazon voice. You have the most amazing voice. Tamkar wata bulbul. Murmushi ne ya bayyana akan fuskarta. Ba a taba yaba wani abu nata ba, face ko ta Da gaske, ta tambaya tana murmushi mai kayatarwa. Yes. Yes, and I feel like kissing your lips. Can I? Kusa-kusa suke, kusan a rungume ma suke da juna. Har ya duko da niyyar hada bakin su waje daya. Zina ta kauda fuska. ya san dama za a rina ai ka ce ni za ka taimaka mawa ta faɗa tana taɓarɓane fuska amma can kasar ranta fargaba ne fal don wannan sabon yarima take gani fil kuma tana tsoron abin da zai faru tsakaninsu idan har ya ci gaba da yi mata abin da yake mata yanzu idan har ya ci gaba da kallanta yanda yake kallanta yanzu ita zuciyarta sakaryar zuciya ce ba ta so a samu matsala yau dinnan oh haka na ce ko it was a mistake bulbul ya faɗa yana juyo da fuskar ta sai tin tashi kallon shi yi kafin ta balla mishi harara tambaya ta ma kake yarima je ka kawai ina girki neman zarewa take daga jikin shi yayi hanzarin rukota yana dariya mai da wukar sorry ni zaki taimakawa shikenan anya shine kuwa yau shi ya bude baki ya bawa wani hakuri mutum din ma ba namiji ba mace ita kanta zina mamaki take murmushi ne ya bayyana akan fuskarta maimaita hakurin ka ce zina kabir muhammad dan allah ki hakuri ni zaki taimaka mawa dariya ya kare bai sanya akai ba komai nata yake mugun burge shi hannun shi da yake zagaye da kogunta yasa ya kara matso da ita jikin shi zina kabir muhammad matar yarima bilal kabir usman mijinki ya ce dan allah ki hakuri yanzu i can dariya ta fashe da shi bai jira amsar ta ba ya haɗe bakin su waje ɗaya ya san tabbas ya taɓa kisin dinta, wannan is the real case because wancan ma cikin faɗa aka yi shi a hankali ta fara mayar mishi da martani ita kanta bata san yadda aka yi ba sai dai ta ji ya ɗaga ta gaba ɗaya ɗaukar gaba ɗaya mata a hankali ya kwantar da kanta saman chest ɗin shi tana jin yanda zuciyar shi take bugawa da a ce impossible tana so ta ga kalar jinin da yake yawo a jikin shi halan 'yan sarauta jininsu daban yake dakin shi ya kai ta a hankali ya kwantar da ita saman gadon shi kafin yayi tsaye yana kallonta da kyar ta buɗe idanunta tana kallon shi ni ka daina kallo na ta faɗa da muryar shagwaba hakan ko ba karaman burge shi yayi ba zama yayi a tsakiyar gadon ya tallabo ta ita ma ta zauna dan kwalin kanta ya zame ya zama ya zama yalwataccen gashin kanta ya bayyana ribam din da yake kanta ya warware kafin ya juyar da ita bayanta yana fuskantar shi dan Allah karki ya mutsan min gashi ne kam kitso zan miki kina so da hanzari ta juyo tana kallon shi cike da mamaki murmushin fuskar ta kuwa ya ki boyuwa ka iya kitso oh my god waye ga yare man katsina da kitso karka ya mutsa min gashi ta faɗa tana dariya dariyar shi ma yayi kafin ya yunkura bed din drawer din shi ya dauko tsinke da kum da kuma dan karamin miro din da za ta rika gani da shi miro ɗin ya mika mata shi kuma ya tsaya yana kallon tsinke da ribom ɗin kamar wanda ya tuna wani tsohon bangare na rayuwar shi a ina ka samu tsinke da kom da miro haka ni sun ma ni sun min ma kala da in abubuwa ma ko a gidan tarihi aka baka ya miro din tayi tana kallon shi na gimbiya ne lokacin tana raye ki juya na miki kitsa dare yana yi kasa magana tayi dole ta juya a hankali ya fara sharce mata gashin kafin ya tsaga tunda kimbiya tana raye rabon da ya kalli gashin wata mace balle har ya ce zai mata kitso zaman sa haka shi da Zina ya tuna mishi ranakun da Gimbiya za ta rasu duk da yana yaro sai dai ya tsaya a tsaye a tsakiyar gadan a tsakiyar gadanta sai dai ya tsaya a tsaye a tsakiyar gadan tana makanta kitso shi ma yana mata kitsan bai taɓa yin kyau ba sai dai su yi burabura idan ya ce me yasa ba za ta saka baiwa ta mata ba sai ta ce ba ta so ana ganin gashin ta idan har ba shi ba kowa da abin da yake sakawa a ran shi duk yawan gashin zina gida shida ya kasa shi haka aka yi na farko na biyu har sai da ya gama mata duka shida tsabar mamaki ta miro zina take kallon fuskar shi yanda yake murmushi yana taba gashin an gama yayi kyau ya tambaya fuskar shi cike da murmushi tunda ta zo da kitsan take tunda ta zo da kitsan da ke kanta ta kwance bata kara wani ba ita ba bayi gare su a bangaren ba balle da saka a yi mata juyowa ta yi tana taɓa gashin tana murmushi mai haɗi da dariya ni kam ba a taɓa bani mamakin da ka bani ba ya yi kyau sosai na gode bata san lokacin da ta rungume shi ba tana dariya wannan is a whole new yarima tunanin menene ya canza shi ya zama so cool haka raba jikinsa ya yi shi ma yana dariya oya ki biya kuɗin kitso tsayawa ta yi tana kallon shi kafin ta turo baki gaba to ni da me zan biya ka idan ma na baka kuɗi babu abin da za ka yi da su ni ba kuɗi nake so ba mm, ina bukatar ba a na dem ke ce ka yi kokari ya rima ya faɗa yana nuna mata left kuma tun shi dariya ta yi kafin ta tsaya tana kallon shi kara nuna mata gurin yayye ce mm, ko kuma na warware kitsona a'a ba sai ka warware ba a hankali ta karasa saitin fuskar shi amma maimakon ya bari ta yi kisin din shi a kumatun tana kokarin yin ya juyo lips din shi suka sauka a saman lips din da suka sauka a saman nashi a take ta bude ido cike da tsoro well tana neman juya baya riko ta yayi yana dariya babu inda zaki ji yarinya it is it's time to pair wannan lokaci ne na biyan bashin duk muguntan da kika yi min yau daga haka kiɗan ya canza rawa tanzina na nuna kunya kunya har ta saki jiki ta biye ma bilal ba ta taɓa tunanin house of yarima is ba sai da ta haɗa jikinta da nashi soyayyar shi sassanya ce ba ta san yaushe ta faɗawa wa koginsa ba a hankali ta fara buɗe idanunta ita dai ta san tun bayan da suka yi asuba zaune ta bar shi kan sallaya yana lazimi baccin da ya ci karfinta ya sa ko kallon inda yake ba ta yi ba ta koma ta kwanta juyawa ta yi ta side din da take expecting din shi bata ga kowa ba a tunaninta ko yana toilet tashi ta yi zaune kan gadon a hankali hannunta ya tabo kitsan da ke kanta bata san lokacin da murmushi ya subuce mata ba ta kusa 5 minute ta kusa 5 minute ita bata ji karar ruwa ba ko kaɗan. ana ta sakowa akan gadon tana sakowa akan gadon ta lura da takarda akan bed sidrowa drawer shi kuma wannan fa amma yanayin yadda aka ajiye takardar ya nuna mata ita ake son ta karanta wani irin faduwa gaban ta yayi dan bata hango komai ba sai sakin ta yarima yayi dabas ta koma kan gada ta zauna kamar wacce aka cirewa wani bangare na jikinta takardar ta dauka kamar mai tsoron mutuwar ta tana kallo da kyar ta bude takardar good morning bulbul good morning bulbul i'm sorry i have to leave na san You feel bad idan na faɗa miki. I have a job interview to attend in Abuja. When I'm back, I tell you all of it. Keep your phone beside you. I call you when I have the time. With love, Bilal. Wata irin ajiyar zuciya ta sauke kafin kuma ta kara karantawa. Lallai ma mutumin nan, wato tafiya ne ya barta. With hot sharing a world. Ya ci moriyar ganga ko? Wani tukukin bakin ciki ta ji ya tsaya mata cikin rai. miƙewa ta yi tsaye ta fara gyara ɗakin nashi kafin ta shiga hidimominta duk bayan minti biyar sai ta kalli wayarta da tunanin ko ya kira ta amma ta ji shiru sai can ta tuna ma ashe bai da namba ɗinta amma kuma tunda ya ce zai kira ta kila zai kira ta ɗin har dare yarima shiru bai kira ba kaɗai ce ya ishe ta ta ce bari dai yau ta je ta gaida fulani ko ta samu damar shan iskan waje banda ta cikin ɓangaren su tafiya take a hankali har ta isa ɓangaren fulani iso aka mata cikin falon kafin ta karasa ta zauna a saman kafet rabon da ta ga fulani tun ranar da abin nan ya faru tsakanin juwairiya juwairiya da yarima gaishe ta tayi cike da girmamawa ita kuma fulani wani irin murmushin mugunta tayi malama zina masu miji na san kina can cike da kewa ko Allah sarki ai haka abin yake ba wani dadewa zai yi ba duka kwana hudu ne saboda zai attending wani taro a maimakon mai martaba ganin a Abuja ne na ce ba sai ya kama hotel ba kawai ya je gidan su Maimunatu ya kwana Maimunatu kuma bata san me yasa duk cikin maganganun fulanin wannan kadai ne yafi interesting ta ba eh Maimunatu sister na maman Juwairiya plan ta bata amsa da wata irin izza daga kai kawai Zina ta yi kafin daga baya ta miƙe ta mata sallama ta nufi nasu bangaren bata san menene dalilin da yasa hankalin ta ya kasa kwanciya ba ji take ga baki ɗaya duniyar ta mata babu daɗi ko birnin sin ma zai je ya ci a ce ya isa yanzu amma yadda ya ce zai kira ta bai kira tan ba ta san fulani da biyu ta hana yare mai kwana a hotel ta san tabbas akwai abin da ta shirya a kasa addu'a ta fara yi cikin ranta Allah ya dora yarima akan dukkanin wani shari da suke bin shi da shi ranar haka su kuku ta kwanta bacci ko cikin dare tana farkawa ta latsa wayarta ta ga koya mata miss call bata gani ba gashi ita bata ta da namba din shi Falle ta kira shi kuma duk gidan nan bata san wanda za ta tambayi namba din Yarima ba Ismail ma ta san tabbas suna tare a bangaren Yarima ko tun da ya isa yake jin shi babu dadi wayar shi duba akan ko zai ga namba din Zina ya kira ta sai ga ashe ya goge ta lokacin da Fulani ta mishi sending wai ga namba din Zina ga namban Zina nan ta sai mata waya shi abin haushi ya bashi time din to me Fulani take nufi shi ba zai iya siya wa matar shi waya ba ko me duk yanda yayi da Ismail akan yazo su zauna gidan tarikiya kiyawa yayi yace shi lalle gare je hotel yana da abin da zai yi ma cikin dare Bilal babu yadda ya iya dan dole ya bar shi a hakan abinci mai aikin sa ta kawo mishi a hankali yake ci tun kafin ya gama ya ji alamun tako ta wajen window din shi bai damu ba tunda ba gidan shi bane balle ya ce waye a wajen kofar ɗakin ya ji an buɗe an shiga lokacin har ya kwanta amma bacci ya gagari idan shi a hankali ya buɗe idanun shi Juwairiya ya gani tsaye cikin shiga mai daukar hankali. Shi sai yanzu ma ya gane cewa gidansu ne yazo. Ran shi ne ya ɓaci, don kuwa har yanzu bai manta abin da yarinyar nan ta yi mishi ba. Tashi yayi tsaye amma kafin ya ce kobo Juwairiyar ta rugo da gudu ta fada jikin shi sai kuma ta fashe da kuka. Dan Allah ya rima kai hakuri. Na yi kewarka sosai wallahi. Ina matukar kaunar ka Yarima. Kuka ne take cike da kisa da kisisina. wanda duk inda Yarima ya kai da kai zuciyar shi nesa abin ne ma yake gagare shi gashi sai wani shigewa dake jikin shi kamshin turarenta kadai ya taimakawa wajen idasa rikita mishi lissafi da kyar ya bambare ta daga jikin shi na ji ki tafi kawai hankalin shi ya kai karshe wajen tashi wani irin duhu duhu yake gani ji yake kamar yayi tsalle ya ga kanshi a katsina addu'a ya fara yi cikin ran shi shi kam wannan wani irin bala'i ne ni ba zan tafi ba baka yi kewata ba ko shine kake kora ta yarima cike da shugaba take magana tana dan dukan kirjin shi kafar ta take bugawa a kasa alamar tana kuka dafe kan shi Bilal yayi naji nayi kewarki dan Allah ki tafi duk second daya da take karawa a cikin ɗakin nan daidai yake da roruwar wutar da ke cin zuciyar Yarima banda shedan din da ke kara kunna mishi wuta wutar yaudarar yayi kai kisin dina wait I have to give you a kiss. Sai ta ɗaga kafadinta yadda tazarar tsawon da ke tsakaninsu za ta daidaita. Bakinta ta haɗe da nashi, wani irin azabtacciyar shuk ya ji daga kanshi har kafar shi. Shi kenan ta fara ta kare. Rufe ido kawai yayi, sai fara hango fuskar Zina tana murmushi. Kisin ɗin Juwairiya ya fara. Nan da nan ta ci gaba da rikita mishi lissafi. Abu yayi kamari zuwa yanzu, dan kirsi rage Bilal ya aikata zunubin da zai fi kowanne karfi a rayuwar shi. daga shi har juyayya babu wanda yake cikin hankalin shi babu kaya ko ɗaya a jikin su shi kawai take bukata shi kuma fuskar Zina take yake hangowa na daren jiya dariyarta yake tunowa da murmushinta taushin fatarta ita ɗin da kanta ji yayi kamar ya fadawa ji yayi kamar ya fada wata duniyar wadda ba wannan ba kamar wanda yake tafiya cikin sararin samaniya yana taka hazo kwalliyar sarautar da bai taɓa ganin irin ta ba ya iske bai ga kowa a zaune a wajen ba sai gimbiya rugawa yayi da gudu zai rungu mota ta tsai da shi ban yarda ka aikata abin da kake da niyyar aikatawa ba a jikinka a jikinka ba jinin sarauta ɗaya bane masarautu biyu ke yawo a cikin jinin kabilal. ban yarda ba daga haka ya nemi komai da ke wajen ya rasa daga haka ya ji duhu ya mamaye idanuwan shi shi dai ya san yana kan juwairiya da niyyar aikata abin da ya san tabbas sai ya tarwatsa farin cikin shi bude ido yayi a hankali ya sauke su akan juwairiya hannu ta kai akan jikin shi daga haka ya nemi sauran hankalin nashi ya rasa ya cika umarnin da ta bashi ba tare da ta furta ya zamana shi Yarima Bilal yayi abin da ba zai taba yafe makan shi ba a nan ɗakin shi ta kwana ko da ya farka da safe ganin ta yi kunci a gefen shi dan karaman murmushi kunci akan fuskar ta wani irin bugawa kirjin shi yayi dama ba mafarki yayi jiya ba a hanzarce ya tashi zaune ita ma a hankali ta fara bude idanunta murmushi ta tsakar mishi wanda ya ji kamar ya shake ta ta mutu ina kwana yarima ta faɗa da muryar wacce take siririya kuma mai cike da yaudara a karo na biyu mace ta kara samun galaba a kan shi da kuma rayuwar shi sai dai na farkon shine silar tarwatsewar duk wani jin daɗin shi wannan kuma shine zai zama sirrin kawo ƙarshen rayuwar shi mikewa yayi tsaye yana nuna mata kofa ki fita waje muryar shi ne ma take ta kare abin da ya shekara da shekaru bai yi ba yau zai yi shi wato kuka babu musu juwairiya ta tashi ta fita tana wani rangwada tana ɗan girgize-girgize kasa kawai ya zube cikin ɗakin ya fashe da wani kukan takaici da bakin ciki bai taɓa tunanin zai aikata wannan abin ba wai yau ne ya aikata zina zinar ma da auren shi hukuncin hukuncin shi kisa fa ka yake kamar ran shi ya fita fuskar gimbiya yake hange a abin da ba zai ce mafarki ne ko gaskiya shi dai ya san ya ganta ta mishi kashedi akan kar ya aikata amma sharrin mace mace da kyar ya lalubo inda wayar shi take kiran waya yayi aka yi mishi booking next flight to Italy ba sai iya zama a Najeriya ba balle ga tsina yana kallon Zina a matsayin wanda ya ci amanarta ta aure matan ma gabaki ɗayan su tsoron su yake yi gabaki ɗayan su ya tsane su amma duk duniya macen da zai tsana bayan fulani take sai kuma juwairiyar ta wacce har yau ba a san inda take ba awa ɗaya ya rage amin sai kuma jakadiyarta wacce har yau ba a san inda take ba awa ɗaya ya rage jirgin ya tashi wanka kawai yayi saka kaya ya fita gidan saukin shi duk inda zai je tare yake da passport ɗin shi kuma biza ɗin shi ta Italy na na Fafia yayi har yau bata kare ba Ta ya hau ya je airport din dan ko motar hannunsu tana wajen Ismail tunda ya aje shi a gidan sai da yayi sai da jirgin ya tashi kafin ya kira Ismail Bilal ka shirya ne na zo na dauke ka muje dama interview din sai yau za a yi ta no ka san yadda za ka yi min covering din wajen mai martaba yanzu haka ina airport zan je wani waje na huta if there is need zan kira ka bai jira abin da Ismail din zai ce ba kawai ya kashe wayar ya ciro sim din Ya yar a cikin dustbin a hankali ya taka har cikin jirgin ya zauna zina abin da kawai yake tunani kenan haka take uni tana kwana cikin gidan Ka baki ɗaya babu abin da take tunani banda yarima ita abin ma har tsoro yake bata bata san yadda aka yi ta samu numba din shi ba amma yau tunda ta tashi da safe take jiran ta ga shigowar shi cikin kwana hudun nan ba karamin azabtuwa ta yi ba dan dan motsin yarima da take ji take ganin kamar babu wani abu da yake amfana mata shine ta nema ta rasa ji take kamar an kai ta kurkuku an kulle ta babu wajen zama gabaki ɗaya ta rasa me yake mata daɗi wayar ta ko kullum tana gefanta sai can wajen gab da magaraba ta ji takun tafiya hijab ta saka da hanzari ta fita harabar dan a tunanin ta kan ba za ta iya jiran har sai ya karaso ba ba ta tunanin za ta yi kewar shi kamar yanda ta yi ta yi ba da murmushi kan fuskarta ta karasa sai dai ta ga Ismail tsaye fuskar shi daga gani babu walwala gabanta ne ya faɗi to ko wani abu ya samu yarima da hanzari ta je wajen Ismail Ismail lafiya dai na ganka cikin wani yanayi ko wani abu ya faru da yarima accident ko kai a hanya ganin yanda ta rude sai abin ya bashi tausayi amma shi daga yanayin da yarima ya bashi magana da kuma tafiyar da yayi ya bar kasar gabaki ɗaya. ya tabbatar mishi an koma gidan jiya yarima ya kulle kanshi daga duniya da duk wani abu da yake cikin ta Allah sarki wannan kenan duka duka anan zan dakata sai mun haɗu da ku a kashi na gaba don jin yadda za ta kaya kuma huta lafiya da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai littafin ajini na take kashe na takwas mutsu mutsu ta fara akan ya sake ta bakin maganar ma neman shi ta rasa haushi na kike ji ya san haushin shi take ji ko da bai tambaya ba amma muryar ta yake so ya ji ta yi magana ka sake ni dan Allah